kan kalau you tak collect seribu nombor tu you tak tahu kat mana kat mana aras you first thing first memang tak boleh lah lagi kalau sekiranya kita buat Athana nak berjaya mesti kena ada ah, satu ribu nos kalau sekiranya uh, tak sampai satu ribu nos tu kita tak boleh lagi nak cakap yang uh, hatanan ni tak kena dengan kita tak sesuai dengan kita sebab selagi kita tak bagi peluang macam mana kita nak dapat apa momentum tersebut tu lah uh, katakan kalau sekiranya kita ada satu kereta uh, Ferrari kita start engine dia tapi kita tak tak masuk dia. macam mana kita nak tahu tu lah ataupun kalau kita masuk gear kita masuk gear satu je masuk gear satu tersengguk sengguk tersengguk sengguk kan jadi orang yang dia sampai level gear satu gear dua, je, dia tak tahu ke kebolehan kereta tu tau dia tak boleh tahu kebolehan kereta tu sebab kereta Ferrari ke Lamborghini ke apa ke kalau sekiranya you bawa kereta tu masa you start mawak masuk gear satu gear dua, dia akan jadi macam ni faham tak dia akan jadi macam kita pegang steering jalan sikit dia akan macam ni, macam ni. so orang yang tak tahu tak katakan orang tu dia daripada planet Marek dia tak pernah oh, tak pernah tengok kereta tu dia tak tahu kereta tu apa dia buat bila dia masuk je dekat apa tu kereta tu katakanlah dia tahu bawa kereta lah eh, kita ambil dia masuk je dia bawa je kereta tu dia akan lepas masuk gear pertama gear kedua apa dia akan cakap hmm kereta ni tak bagus lah jalan sikit je terkenjut-kenjut jalan sikit terkenjut-kenjut sama juga dengan Atana ni Atana ni dia macam kereta Ferrari Lamborghini ni ya, ramai orang berjaya dekat Atana ni tapi orang tu dia dah masuk gear 5 gear 6 sebab tu dia laju zoom macam tu kan tapi kita bawa masuk gear satu kita terenjak-enjak kita rasa macam oh ini tak boleh lah hmm. faham tak so sebab tu saya kata kalau sekiranya you nak merasa sama ada hartanah ni okey bagi you ataupun tidak paling tidak you kena dapat satu ribu orang cakap aku tak nak aku tak nak aku tak nak kalau dia cakap tak nak oh terima kasih encik uh, nanti kalau sekiranya ada apa-apa saya akan hubungi balik dan kalau sekiranya encik ada perubahan uh, fikiran cik boleh hubungi saya strike satu faham tak cuba dapatkan yang satu ribu no tu dalam satu bulan cuba siapkan kalau tidak pun dua bulan kan dan baru situ bila you buat macam tu you akan dapati eh sebenarnya apa tu uh, uh kereta Lamborghini ni laju sebab bila you go through the apa tu the process baru you nampak sebab lagi, you tak go through 1000 no tu Kan Saya letak 1000 no tu uh, Atas Atas apa yang saya yakin lah Apa yang saya yakin Kalau sekiranya kamu dapat Go through 1000 no tu Paling tidak kamu akan dapat 1 yes Paling tidak kamu dapat 1 yes Macam mana Consider no tu Bila kamu call Cakap nak tolong uh, marketkan Tak nak Itu satu no ataupun bila kita cakap dengan dia dia uh, dia datang viewing tengok satu no ataupun dia tanya pasal listing apa semua and then lepas tu dia uh, kemudian dia tak go through so satu no kan satu ribu no untuk dapat satu dua tiga yes tak lebih daripada tiga yes lah kalau sekiranya you dapat lebih daripada tiga yes tu rezeki you lah tapi kalau sekiranya you dapat tiga yes setiap bulan kalau kita collect ribu no kita dapat tiga yes tak cukup dua tahun kita jadi orang kaya betul tak kak kan tak cukup dua tahun kita dah jadi orang kaya kalau setiap bulan kita close tiga kita kita close tiga biji rumah bukan sewa eh jual maksudnya gaji kita dah jadi macam antara lima belas ke empat puluh lima ribu sebulan tak cukup 2 tahun kita dah jadi senang lah. Dalam bank kita mungkin ada uh, 5 apa tu 5 lebih 50 ribu lah. Paling tidak pun 100 ribu 200 ribu. So kalau sekiranya kita tak go through the the course, macam ni kita nak tahu kereta kita tak masuk, kita tak masuk gear sampai gear berapa saya tak tahu. Ferrari ke Lamborghini ke gear berapa kan. Kita tak tahu kan. So kalau kita tak masuk sampai gear tu, sampai gear tu merasai dia punya full potential macam mana kita nak menilai boleh ke kita nilai kereta tu dengan masuk gear satu gear 2 je tak boleh kita kena go terus semua dan kita akan baru kita tahu kita ni best atau tidak macam juga dengan tanah ni go terus semua bagi saya selagi tak dapat satu gear selagi tu you tak tak dapat lagi apa-apalah ramai orang dia takut nak dapat no tau dia takut. Dia tak nak go through the no. Dia tak nak. Sebab tu dia melakukan kerja-kerja yang selamat bagi dia. Selamat. Contohnya dia ada dapat listing. Kan? Dapat listing. Ataupun ada buyer nak nak nak nak nak, nak tengok rumah ni. Takut nak call. WhatsApp pun tak nak. Eh, WhatsApp je. Dia WhatsApp orang tu tak jawab. That's it. Sebab buyer dia tak call satu orang dia akan call dia akan whatsapp ramai orang dia tengok iklannya dia tekan klik klik klik klik faham tak dia tengok dia tengok rumah sebab nak beli rumah ni bukan beli macam beli apa tu even kalau telefon pun kita tengok banyak supplier betul tak nak beli telefon yang harga dia mungkin RM1,000 nak beli komputer yang harga dia RM2,000 kita tengok banyak supplier orang nak beli rumah dia tak tengok satu satu agent je banyak dia akan buat dia akan klik klik klik klik Siapa yang telefon dia, siapa yang balas kat dia, yang itu dia akan dahulukan. Jadi kalau sekiranya kita dah invest duit, and then lepas tu ada orang cakap kita dia cakap dia nak beli dengan kita. Lepas tu kita tak follow up, rugilah. Kan? Takut. Takut nak dapat no. Dapat seribu no tu secepat mungkin. Dapatkan satu ribu no tu secepat mungkin kalau boleh satu bulan ke dua bulan kan ha, dapatkan si ibu Nur sebulan ke dua bulan tiap-tiap hari dapatkan Nur tak, dia kata tak nak terima kasih Encik at least you tahu dah sebab lebih baik kamu dapat Nur daripada orang yang buat sale dia tahu lebih baik orang dap, dia dapat Nur daripada ah ha, saya fikirkan kalau dia cakap satu fikirkan tu kamu terus cakap Nur je biar dia fikir lagi dua minggu kamu call Jangan jangan nak tunggu dia. Nanti saya call you balik lah. Takkan ni. You akan kecewa. You akan balik, you akan rasa, oh best ada orang mungkin nak beli ni. Tapi you tengok, rupa-rupanya dia saja cakap tu sebab dia nak dia nak cakap no tapi dia tak sampai hati nak cakap no. Lebih baik, lebih baik orang cakap no depan-depan saya daripada dia cakap macam tu. Dia bagi you harapan. Tapi bagi macam saya, saya dah dah faham situasi macam tu. Jadi saya tak adalah mengharap kalau orang cakap, oh, nanti saya fikirlah saya tak mengharap sebab saya tahu kalau orang nak beli dia tak payah nak fikir lama-lama kita bagi dia sehari dua hari je follow up dengan dia kalau dia angkat telefon tanda nak beli tu kalau dia tak angkat telefon tak payah jangan pressure dia kamu tunggu lagi satu minggu baru kamu call mungkin masa tu dia tengah decide nak buat beli rumah lain lepas tu tak jadi baru dia kita call balik kan ataupun kita whatsapp tiap hari boleh tapi jangan call call call orang rasa menyerot sebab dia memang dia, dia memang tak nak cuma dia tak tak berani nak cakap sebab mungkin dia dah tanya macam macam kan macam-macam dia tanya pernah tak kalau kita masuk dekat kedai kita dah tanya macam-macam kemudian kita dapati kedai rumah aa, ah, benda tu bukan kita punya apa yang kita nak kan kita akan cakap ah tak apalah nanti saya fikir dulu itu cara lembut nak cakap no okey tak apa nanti saya tanya saya tanya dengan mak saya dulu sebenarnya bila dia buat macam tu tandanya dia memang ada benda yang dia rasakan benda tu rumah apa rumah ataupun uh, barang yang dia nak beli tu tak sesuai dengan dia mungkin tidak sesuai yang dia takut nak takut nak komit banyak kali kalau sekiranya you dah masuk you tanya-tanya tanya-tanya lepas tu bila you nak cakap no lepas tu you akan rasa macam oh terbeban untuk nak cakap no and then especially kalau sekiranya orang tu hard sell kan hard sell maksudnya dia nak you beli dia nak you beli You rasa terbeban tak cakap no So better bagi saya Jangan harapkan orang tu cakap bias dalam keadaan dia berkap. Ah Nanti saya balik saya fikir dulu Itu dalam fikiran kita kita letak no dulu Tapi kita follow up kemudian Follow up slow slow slow untuk untuk tahu sama ada you no tu betul-betul no ataupun dia mungkin dah nak compare. Kadang-kadang orang dia tak nak tak nak lagi sebab dia nak compare dulu 2 3 rumah. Tapi jangan putuskan sentiasa kita apa tu yang putuskan uh, hubungan cuma kita akan follow up balik secara berkala lah. jangan call cik cik macam mana cik buat buat macam tu tak nak whatsapp je kata rumah ni masih lagi available ah uh, itu dah ada orang tengok owner dah consider nak turunkan lagi sebab benda-benda macam tu boleh menyebabkan orang decide untuk untuk beli dengan kita ada orang dia akan boleh cakap cik kalau beli sekarang saya bagi TV percuma pun ada Ha, itu pandai-pandai you guys ha. Bagi saya, saya saya tak galakkan kan? ha, ah, Encik, sign hari ni Saya akan belikan uh, Bila encik dapat kunci Saya belikan percuma Ataupun saya buatkan wardrobe <coughs> Ataupun tabletop Ada Kan Nak buatkan kabinet ha, Sebab dia nak kan sale tu Tapi letak pada you lah You punya decision Sama ada benda tu berbaloi atau tidak kan sebab dia nak orang close dengan dia kan? macam tu so kita tak nak putuskan hubungan cuma kita kata kita kena collect seribu no tu secepat mungkin kalau you tak collect seribu no tu kan kalau you tak collect seribu no tu you tak tahu kat mana kat mana aras arasnya you tak tahu sama ada benda ni okey atau tidak